Oh. بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم المدرك العليا سويا علقت أحلامنا العلم لا تخفى ومحله من الشرف الأسمى ومكانه في الفضل الأمثل مشاركة التجارب الشخصية مع المتدربين أسلوب ناجح، مثلا طريقة التعامل مع الأبناء عقوبة أو مكافأة أو أو أو المعلومات كانت عبارة عن معلومات مجردة آه، بعد ما نزلت على الأرض آه، في بعد عن العمل عن السلوك وعن المهارة والجهل حدا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سير بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجم الثريا اكتساب المهارة آه، أولا عن طريق التكرار اثنين تجزئة الفكرة إلى آه، جمل ثلاث صنع الخريطة آه، الذهنية اربع تكليف كل واحد من المشاركين بجمله ويعمل على انه يحفظها من خلال تكرارها اكثر من مره. طبعا نحن نلاحظ من خلال هذه الشريحه اللي هي نصيحه مقسومه الى شطرين آه، الشطر الاول درب موظفيك وكانهم سيبقون معك ابدا والشطر الثاني تتعامل معهم وكأنهم سيتركون سيتركونك ابدا همة تعد ولا يعد عليها كيف لا والمجد يا مجد إليها هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا إذا ردنا للهوى والجهل حدا هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا إن أردنا اول شيء نشكر آه، القائمين على هدف اليوم آه، نخص بالذكر آه، رابط اهل حوران وايضا الاخوه هنا في مجلس محافظه درعا ونتمنى منهم في المستقبل ايجاد دورات من هذه النوعيه وجذب شريحة أكبر من المتابعين تسامى في سماء المجد والحلم تنامى في سماء المجد والحلم تنامى سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم عسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم وندرك العليا سويا علقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم وندرك العليا سويا